tago dexes de <laughs> la parta tro disoligio estas la fino de la semaino kai mi decidis che hodio meridis meridas char <laughs> la situazio è sostia l'absurda in la mondo che la plei bona fera sta sridica e do mi ricevas multa in messaggio in multa in messaggio in eh, tre a musica in kaido ja ja chi on diri estu sana e estu forta e estu esper plena <laughs> cesu ien ien mia tago messaggio messaggio ricevi ricevi messaggio in kai vid conferenzo mi ci utage u uh, ja yeah. mondo do mi lasso svina alla medito Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Citiu esos la dua medito cum la fairo. Kiu Accompanas nin kai <laughs> mi hodio oh mi estas ridetema kai ridema io mete kai mi volas danki la spritan commenton de Stefan kai mi pensis pri li nun kia mi decidis ec bruligi la fairon do mi legos la tractajo e senso ca estontezo iaro 1900 ie pagio 200 oc dec hoc citiu come citiu un commenton mi legos al la homoi qui perdas la esperon kai se ech lazai de la sendanca laborado ni cun mal espero cae apatio lasus fali la manoin, tute egale la fero ne mortos. Anstata o la lazigita e batalantoi, aperos batalantoi, batalantoi novai. Char ni de nove ripetas che se estas egan utilon, cae gi estas atingebla, en tia ocaso, por nenia homo, ne blindigita de rutino ne pos esti ia dubo, che gi pli au mal pli frue nepre estos atingita. Samenhof parolas pri Esperanto, sed ni povas paroli pri iu ain afero, quiu valoras la penon bataladi? do la punto estas ke estas blindigita e homoi quiu ne comprenas ka etio estas la ple multo la ple multo da homoi ne comprenas la gravecon de io nova kiu contestas la rutinon de la vivo kai de la maniero fari aferoin sed estas salia e homo che oi sen per sen danca laboro ne niu danco silin sed ili dauros labori por atingi la zelon. Ciar la zelo estas grava. Do, la afero ne mortos. Tio estas la forte de la vero. La forte de la gravezzo. Ien. La essenzu. Cedo, ciu ni batanas por aferoi ciu valoras la penon? Au ne. La umi ci tiu covima tempo. Estas tempo por decidi. Cio gravas, cae cio ne gravas. Por oferi nian tempon, energion. Por atingi gin. Do, mi lasas vin cun tiui vortoi, cae bon desiras al vi felician sema infinon, cae aparte dancas la malavara in subtenanto in qui donas reago in almi cae subtenon al citiu afereto quo estas la medito serio. Dankon pro via tento, cae gis morgau. Antauen, sen fine.